Mambo vipi mtazamaji wa Stein TV? Asante kwa wewe ambaye umeendelea kuwa mwanafamilia wa Stein TV na kutusapoti kupitia kutazama habari mbalimbali mbali ambazo tunakuletea hapa. Sasa ninayo habari nyingine hii, mwimbaji wa Nigeria Chidima amefunguka kwamba alizaliwa akiwa haoni, yani kipofu. Chidima ambaye mwaka 2021 aliachana na muziki wa kidunia na kuamua kuwa mchungaji ametoa ushuhuda huo kupitia chaneli yake ya YouTube baada ya wazazi wake kuhangaika kwa kipindi kirefu kupata matibabu ya tatizo hilo bila mafanikio, waliamua kumgeukia Mungu, ambapo uamuzi huo ulikuwa na matokeo chanya, nayo ni Chidima kuweza kuiona dunia kwa macho yake. Na mnukuu hapa anasema, nilizaliwa kipofu, sikufumbua macho kabisa, na hiyo ilikuja kuwa changamoto Wazazi wangu walijaribu kila njia wawezayo ili kusudi nione. Bila ufahamu wangu, mama yangu aliingia gano na Mungu, alieleza Chidima ambaye Tanzania inamtambua kupitia ngoma ya Perfect Combo, wimbo alioshirikishwa na Jomakin wakati wanafanya Coke Studio. Kuna matukio ambayo watu huyapitia wakati wa ukuaji na huenda wasiasimulie kwa sababu ya kutengeneza historia kwanza ili kuja kutoa ushuhuda, lakini kuna kitu ambacho tunakiamini wengi ama binafsi na kiamini pia ni kwamba wakati mwingine Mwenyezi Mungu anakupa matatizo ama changamoto fulani kwa ajili ya kuja kukuweka kama mfano ama shuhuda kwa watu wengine waliokata tamaa. Chidima ambaye amekuwa mchungaji naye ameona kushare stori hiyo huenda ikawa hamasa kwa kundi kubwa la watu ambao wanakata tamaa kulingana na matatizo ambayo yanatokea wakati wa nyakati fulani za maisha, lakini kuna muda ambao Mungu anaweza akatenda akakufanya kuwa mtu tena ambaye ulipotea ama ulikuwa unajitafuta. Hizi ni update kutoka hapa stain TV na ninayekuletea update hizi ni mimi Meki Mchane. Endelea kuwa nami.